astera doa. Tik tak tik tak. Motorrak berotzeko momentua da. Tik tak. Plan osoa arrepasatu dut nire konplizearekin, azkenekoz. Hilbeltza bekaren irabazlearekin solasaldia ea lotua dagoen galdetu diot. Baiezkoa erantzun dit. Koldo Bigurik Maximo Carlotoren Arribedertxi Amore Txiao novelaren itzulpen aurkeztuko digu. Euskal Gaizkileen podcasta ere izpide izanen omen dugu. Beñat Jatxen bareken solasaldia prest dagoela konfirmatu dit. Marga Andurain espioiaren solasaldia ere, etxia. Hain izen badaregak idatuko duela. Aste ondarrerako, Marian Fernandez eta Koldo Almandoz prest daudela. Ondarrauaken sekretuak kontatuko mendizkigute. Bapatean, soinu batek erne paratu nau. Beharrik, hilbeltzak ideak dira. Bazkariaren gatik galdetu diet, garrantzitsua. Erratzuko elkartean izanen dela konfirmatu didate. Itxaro bordaren eurizitalari eskerliburaren aurkezpena ere lotua dutela itortu dute. Txoferra erotzen hasia da. Erloju bat aditzen omen bere buruan. Hilbeltzaren atzera kontua dela erranaz, agurtu ditut biak. Zuzmagarrien gaua ere prest, erratzun izanen dela, larun bat arratxean. Itzuli beltza berriz, iruritan hasiko dugula, igandean, eta arratxean, frankesten ikutun musikatua. Dena prest dagoela erraten ditaldi ero. Hilbeltza, lertzera doala.